po si Maricel Tompong, 26 years old at 5 years na pong community nurse dito sa Parola. Ang Parola po ay isa sa mga depressed areas ng Tondo. So may feeding program po kami, may scholarship program, tapos uh, pinakamarami na pong mga bata, 120 kids sa buong Parola po. Dito po kami nagpapakain at minsan naman nagpi showing kami tungkol sa mga values na kailangan nilang matutunan habang sila ay bata pa ang U-Kids po ay isang magandang uh, material na gagamitin para sa pag pagmumold ng values ng isang bata. Kasi yung bawat kwento doon ay may kapupulutan talaga ng aral at saka makaka-relate yung bawat bata na, na, na manunood doon. Napansin ko na may pagbabago sa aking mga students. As a sign of respect, magmamano sila sa akin. Tapos yung may po at opo sa bawat sentences na kanilang sasabihin magaan po sa, para sa aking part yung pagtuturo para sa mga bata. Kasi nakikita na po doon kung ano po yung dapat gawin, kung ano po yung dapat sundin ng mga bata.